Wami namachi ay jago Jesus buinru kay pas. Muha kamato bek buinrugus kay Pilato Roma kam. Pusjan pam watuma silimigo. Kum tigucham tumuwape bahwa akchir na paijagus kay. Naguhano pagkuwa mahim ng paijok tupias tad daguban paskwata. Hishijutun damgo namiyan ayag uharo inopu ni chamhid Israel kam. Nagupu yak tudashish ka. Nagusap no matmiyan si ay guharo ino chamhid Israel kam. Haiyan jagu uatul jargan. Vachamkabain kanamachtupias tataguban pascuatam. Mudrhapam vapishgugug dyrap. Vadig mu abus gushkai pilato natatukkam. Upatidda. Tu hasjoji hadun kopem vayam hapu faung aim. Guip kayam. Jogu chishmatet vayam hapu vadun chohi. Nachamhir am nahuk tu hashbua. Cham tu namogu hapish. Vapatidda go pilato. A jumupim shiboy kakugi. Apim vadig hishman napim hasjoda. no pimmua piam kugucham not yohibawi tu hajjuna rishwam humdukam kapim hiwa gupushwap kaich guhinam gupkai guga gerkam namua go Jesus joha pinagupuyak tu dashi yapim hambuy na sak chambay na chmua go haroi nut tu hajjo at na chukid Israel kam waji po ni hak kai jam na hajjo ipishpo imkugal jan hashpo wa kai dil go Jesus namsak kurus tamsis sapaguhat kam nampai jok mua namgupo ni hak tohim da gurroma kam hat kam Kurusta mamasis sabdagwin amishwam tobuada. Wapushatu gyo muha kupi wa wa akchirgushkai Pilato. Wa dug muha Wadig wa tuk ka go Jesus hub huptedda. Apar hago kam tuk go Israel kam kam. hat Wa go Jesus hub huptedda. Haro pujam pui tuk gini nyadun. Haro isin enajba isinmat. Kadig pisa pkai jub gyo gu Pilato. johapinen chammaathi natuwa kumwayam maafamu aim hinboi jimhadun napim teima pirum o ijagumdai Israel kam. Tönam gohash pekij bamu tuma jinam hiraga ger kam tu gunam bai ge chio am kam tu dan dadai gu Israel kam hat kam. Chammat injawa natuwa. Nanggu chammat napi masir tutum. Nanggu an chamit Israel kam. Wago Jesus uptedda. Jonam gu chammat tianon hiraga kam katub oili Hapuma am nanirhap pesman kam. gu an choir go kam he gu hina cham tu gu ya ma shik ban haboi jihad kam namat gu cham tu ya pai go kam kun hin pui kom wa cham mat no nyupir go kam kuswa gu ya pai pui van juin chon nam gata ji israel kam hat kam no nyan yar go kam ka gat ma shik nan gu hawi ka gat gu tu kok da nyam kam hasham gi pin jo da gat gu hinam gu cham mat no nyupir go kam pui kom wa pui nyuwa wap tết đớp gêu của Pilato, hirgơ kamap jovakia. cham turha pishman kamap. Wagu hesu sup kaich. Jorga kam na kaich. Ani jam dir dirbahi hiya yaji oinga nanwaya ma na naman kam bahi chuha a gijaguhat kam na nahash peka kirsul kam. Namba ma wahi pui na nahashi a gungu kora. Washi shivdai gu na po mi pui him na kam shin kai mam na nanyash tu a ga. Wap kai jib go pilato. Tu da na pa agin janahash peka kirsul kam inyadon. Pu si chu dak giom ho pi bus de rap go pilato nam paip to i go hat kam nam iat tulin go Jesus. Wa patet da. Cham hinan chu hu gin nyas buam tomat ji hadun nya pim yam habu aim. Hasat gi vahi joda. Kachi don chu ko vahi mia. Nagur ham ge kam to kwish na pim hu Israel kam hat kam. Gion na pimit gu yak tu dai a pim del nyan shak man don chu jak gu nam kup na pa yok po nim a hi jak gu pies ta ban pas kwatam. Chamaji chwashi jon cho gohinam go go icham poi olin hupkai jam go kan ji cham he gubarrabasi na chiya nap doncho no moman hupis doncho gubarrabasi ushvika komutbako